Bendraturčių asmenų pridėjimas į naudos gavėjų sąrašą. Jeigu esate pateikę dalyvių sąrašą jadis ir pateiktame dalyvių sąraše yra bendraturčių asmenų, grafinėme medyje matysite ir iš jadis dalyvių posistemio gautų duomenų pagrindų suformuotą naudos gavėjų sąrašą su bendraturčiais asmenimis. Peržiūrėkite pateiktus duomenis. Papildykite bendraturčių informaciją. Papildykite sąrašą trūkstamais naudos gavėjais kai bendraturčiai yra juridiniai asmenys. Jeigu juridinis asmuo neturi prievolės teikti duomenų apie savo dalyvius jadis arba bendraturčius reikia pridėti prie sąraše esančių juridinių asmenų ar investicinių fondų, pridėkite šiuos bendraturčius rankiniu būdu. Bendraturčiai gali būti pridedami keliais būdais – spustelėjus daugtaškį, pliusą arba išsamios informacijos skiltyje esantį mygtuką pridėti. Pasirinkite plus pridėti bendraturčius. Apibūdinkite bendraturčius. Įrašykite bendraturčių asmenų turimų juridinėme asmenyje akcijų, pajų, įnašų ar investicinių vienetų dalies vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Balsų dalis laukia įrašykite bendraturčių asmenų turimų juridinėme asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu. Pasirinkite tęsti. Pasirinkite pridėti bendraturtį. Pasirinkite bendraturčio asmens tipą spustelėdami atitinkamą skirtuką. Nurodykite asmens paieškos duomenis. Atlikite asmens paiešką pasirinkdami ieškoti. Jeigu radote tinkamą asmenį, pasirinkite jį mygtuku Pasirinkti Arba jeigu užsienio asmenų neradote, įveskite naujo užsienio asmens duomenis ir spauskite tęsti. Bendraturčiai asmenys bus pridėti į bendraturčių asmenų sąrašą. Redaguoti pasirinkto bendraturčio asmens duomenis galite pasirinkę mygtuką Redaguoti. Jeigu norite pašalinti bendraturti asmenį iš bendraturčių sąrašo, pasirinkite mygtuką Pašalinti. Įveskite įgalioto asmens paskirimo datą.